最大开箱，听说都不会断，什么撕都不会断。耶，然后呢？好像躺起来。哦，啊，里面还有一个箱子。哇。 哦，左把是绿色的哦，正面朝。我打，我打，叶总。好大一下 哦，这个八绿色的。美吗？还不错，好太古，我觉得。你看，然后，哦，全部都是绿的。 我加钱做了一个数字键盘，用绿色的线。绿色的，是。t r a p a d 我为什么觉得它焦距不是很准？有可能，还是我眼睛花要丢。绿色的。 你说要保险吗？我看一下他怎么看。Hello。Hello。Hello。然后，来一个。好，好了是吗 h e l l 看到。哇！这按摩椅颜色有点配，不错不错。然后后面呢？后面。哇！Apple 的包装，神级包装，绝对是一次可以实现。 我被我这个存在。哇，然后在这下面就好色了。美吗？这个绿色。不错看。 <laughs> 好，其他的配件，你要不上？我们来拆一下镜头。这也是抽色镜头。 吗？绿色键盘，啊，还有绿色的线，Yeah. 第一台 iMac，你知道这个数字键盘要加钱吗？它原本的只有这样，然后这有一个 Touch ID。 跟你手机一样。